et euh, et puis merde quoi merde quoi putain de bordel ngeen baal ma nag damay damay damay da- ça me saoule quoi en fait parce que aussi tu vois man je me retiens hein. pour dire vrai je me retiens parce que j'ai pas envie de montrer benn face boo xamante si nii day porter préjudice combat bi wala bokk yenn gars yu ma respecté ñu gis que ni dama insolent mais ça me saoule hein. moi ça me casse les couilles ce pays il faut mu leer hein. parce que fii ñëpp nday mën a réew de dañoo ko lem ba mu roo rek ñuy jóg koy jaayante quoi dañ koy jaayante parce que dañoo bëgg suñu réew ay booy suñuy booy ñu ñuy suivre suñu ay nijaay ak yooyu ñu ñuy suivre dañ koy dañ koy suñu xol bi mi ngi explosé man li ñu téye suñu xol bi mënuñu wax lépp barki alxuraanu karim dañ koy naay sal nii parce que bëgguñu mu ñaaw mais dëkk bi mënoo fi nekk te doo explosé sa xol bi day toj dëkk bi amul nday justice bro waaw yow maa ngi tuub nag de maa ngi tuub mais beneen xam nga ci beneen état laa nekk quoi mais bala may dee maa da fokk yi naan ñu dañuy ndey procès procès xaw ma la nag la nanu danu Ousmane Sonko ku ko jege ñu ubbi sa waaye yow man bu leen ma taxaw a xoolal maa ngi jégalu nag de tey moom xool maa ngi tuub quoi parce que nag dëkk bi nag booy dañu nar a jàppe ndey seen ay golo ñun duñ seen ay golo de barke billahi lazim ñu dee moo gën ñu nekk seen i golo loolu mooy lan dëkk bu waaye yow ñuy am nday ay affaire yoo xam ne dafa leer nday na mbi di ku ne di golo golo suñ kaw ñuy jàpp doomu jàmbur yi di tëj ci kaso bi ñu nit ñu deful dara ay weeri weeri weeri weer ñu jàpp leen ci kaso bi ay nit yu deful dara ñu tëj leen gratuitement doomu xaj yu dëmm yi sàcc yi sàcc katu nday yi milliards yi ñu ngi seen kër yi di di di dox ay yow waaye yow doomu xaj ñu naan ñu xawma lan ak lan ak lan quoi ñu toog quoi ñun naan ñooy golo yi quoi ñun ñun ñooy golo yi quoi ñun nan toog quoi ñu ñuy piétiner di piétiner suñu constitution di piétiner suñu ay ay loi di piétiner le bas peuple di di tëj ndeyu nit ñi gratuitement ay nit yu deful dara ñu leen yóbbu ci kaso bi après ñu ne ñu waay toog leen quoi yéen ok toog leen quoi toog leen quoi ñu war a toog quoi ñun ñu gis ne dëkk bi amul amul ay juge amul dajew ndeyam ñu naan ñu ay toog leen fu ñuy toog amul juge amul dara ab benn xale bu ndaw di duul di enregistré ay nit di duul nga gis ay juge toog naan non man du ma déglu ay audio di duul li leen metti mooy bu ngeen sañoon ngeen gis ndey Ousmane Sonko ci kaso bi amul leen beneen bëgg-bëgg da ngeen ko ragal a wax da ngeen ko tàppe te wax ki gën a ndaw ci yéen gis na la vérité nii mu feeñ ci ay bëtam ngeen ni duul ak a dajale réew moo xam ne faalewul ndey sax loi yi ñu tëgg fote ko faalewuñ ko ñu jàpp ay ay ay ay histoire de viol ñu jàpp ay nit yoo xamante si nii xoolal certificat médical nee na amul ndeyi viol amul rapport kenn kenn tegewu ko y' a trois jours dossier boobu bu passé gendarmerie affaire u dëjjaw ndeyam la mais dootul dootul justice waaye lan nu kat waaye maa ngi jégalu nag maa ngi jégalu mais mais dama ni justice dossier bu mel noonu boo xam ni témoin yëpp à décharge la ñu dem ba ci ñu dem ba ci gynécologue bi ñuy topp ndey gynécologue bi di ko saaga di ko menacer de mort di toj këram nan ko changer changer certificat médical bi fenal duulal mais loolu mooy lan ci man réew lay am te doxaanuñu ndeyu ñi woo ñi woo ñi woowoon ñi woowoon nu mu tudd ñi woowoon gynécologue bi la moo tax woowuñu seen ndey ne leen li ngeen def nii dans une enquête criminelle ngeen di jéem a sulwaay ab professionnel dañoo war a tëj seen ndey ci kaso bi ñu bàyyi leen ñu nekk seen i jàmm te ñoom comme ay mafioso dañuy jël seen téléphone woo ju woo woo woo ay gynécologue di leen corrompre ci koo xamante ni violé wul dajjaw ndeyu kenn certificat médical bi nee na leen viol amul kii kenn jegewu ko y a trois jours lu ngeen bëgg su ngeen xuusaatee su loolu lan ngeen di wër li ngeen di wër du justice affaire bandi nag lan ñu bëgg a jaay képp ku fi taxaw di jéem a maslaa nga toog ndey sa pooju ndey da nga xam que ni nekkatuñ ci réew état de droit fi ñu toll nii dootul état de droit affaire yi dafa kalaate affaire mafioso la gars yi dañoo songu attaqué ñu respecté wuñu suñu dëkk respecté wuñu suñu drapeau respecté wuñu dajaw ndeyam si réew bi léegi nag xam nga lan la soit ñu ñàkk fayda ñuy piétiner comme ay motherfucker wala ñu am nday suñu jomi bopp quoi parce que aussi ku respecté wul loi bi hors la loi nga comme hors la loi nga je te respecte pas et ça ma fi may fiile dañuy waaye yow benn doomeeraam di duul nday mbitti matin midi soir enregistré nday nit ñi nan kii moo ma yónni kii moo tëgg dil bi kii moo ma fii lañ demoon di mais come on ma nigga mais ay viol yu ñuy programmé ay weer avant di woo ndey ay gynécologue naan ko suba ñëwal dañuy dañuy dañ lay soxla indi ndey koo xam ne si gynécologue bi ne ni kii ma gis dara jotu ko mu jël ay matériel xool ko ne kii y a trois jours kenn jegewu ko et puis ngeen topp affaire yi quoi naan ma non wut nañ wut nañ chambre ba pare décidé nañ juge yu koy bu ñuy jugé lan la ñuy dëggan ndeyam jugé bu boobaa lan la ñuy teg ci table bi bu ñuy jugé juge boobu boo ñëw di wax nit ki ndaw si taxaw na si kanamu tale bi ne avant muy dem ci juge bi da doon da doon nàcc maa ngi bëgg a dee pénétration bu doy waar lañ ma def même pas 30 minutes ñu yóbbu ko ci gynéco bi gynéco bi nag kii day doxaan ndeyam waaye léegi lan la bëgg a dëgg ndeyam def ci bopp Sénégal yi léegi wala léegi ñun ay golo lañ bu fekkee ay golo lañ nan ko wax ñu xam ndey ñun ay golo lañ wala ay nit lañ xam nga bu fekkee nag dunu ay nit nan taxaw ne ñun dunu ndey ay nit yoruñu état de droit bu fekkee ne nag ay quelques blocs ñoo taxaw di piétiner ndey suñu loi suñu justice ñun ñu war koo nangu man su ma ko naree nangu ma fuck that nigga ay nit yi yoot troisième mandat ñu war a fëgg ndey ci table bi wax leen dëgg mu mel ne ay góor jigéen lañu quoi troisième mandat du dëggal ndeyam am ci réew mi ñu nekk y a 2011 bi ñuy dëggal ndeyi bal yi di rey nit ñi dañu ne woon troisième mandat du am ci dëkk bi mu am plus de 18 personnes yu dee te bi ñuy xeex troisième mandat Macky Sall mi ngi woon si rang yi di ko xeex ak ñun bi ñuy xeex troisième mandat Macky Sall mi ngi woon si rang yi yor bergadu ñuy xeex troisième mandat bakkan yi di wadd bakkan yi di wadd bakkan yi di wadd et puis tey ñu nekk si réew moo xam ni à dix mois des élections xamuñu sax nu mu fa taajoo quoi li dëkk la ngeen ni dëkk la ñu toog ci plateau yi di duul quoi di duul lu leen neex mu mel ne ñi ñu diriger du ay nit quoi ñi ñu diriger kon kon réew mi ay góor nekkuñu fi quoi ay góor yàlla nekkuñu fi ay doomeraam ñoo fi bëgg a nekk ñu bàyyi benn nit ñu toog hors la loi la ñuy dund faale wuñu ndey suñuy loi li loi bi tëgg lépp faale wuñ ko faale wuñ ko am réew bu normal ay kilifa nekk fa benn bande bu ndaw di woo ay gynécologue dans une enquête criminelle ñu bàyyi la ñu toog ndey seen gàlle booy kalaate doo ko ndey tey ma broda nañu waxante dëgg xoolal bu fekkee ñi si li ñuy woo li ñuy woo lan la mooy faale wuñu seen dëkk faale wuñu seen réew faale wuñu seen i loi ñun ñoo leen jiite ay mafioso loolu lañu lu ñu neex la ñuy def loolu la lu ñu neex la ñuy def ñooy utiliser suñu juge ku tisoo li ñuy yóbbu la mandat de dépôt loolu mooy dil bi jóg tey taxaw ànd ak Ousmane Sonko di dem procès yor téléphone am ñu ñëw tëj ko ci kaso bi